ci siamo persi. Ricordo di aver lasciato che l'ispirazione mi portasse lontano. In quel momento mi sono reso conto che il mondo è un libro di cui conoscevo una sola pagina. E se è vero che la vita è un susseguirsi di eventi, allora dipende solo da noi come viverli. Non importa quale sarà la mia prossima destinazione, è il viaggio che conta.